Wel, es i ysgol uwchradd Llandrindod um, ac ges i agresg yn Llandrindod. Um, oedd plant yn ed edrych ar y pwnc fel rhyw fath o joke os cofi'n iawn yn y rhan fwy o achosion. Um, doedd e ddim yn cael ei trin o ddifri, um, doedd e ddim yn effeithio iawn, um, achos oedd rhaid i mi dysgu, wel, dechrau dysgu eto pan o'n i'n uh, oedolyn. Um, felly, dwi ddim yn meddwl bod y system yn deg iawn i gwbl um, i blant a neb arall a dyna fod yn hawdd i bob dynesydd yng Nghymru allu siarad Cymraeg um, felly dyna pam dwi'n cefnogi'r ymgyrch addysg Cymraeg i bawb.